Parashat Vaera, segunda Parashat do livro Shemot, e aqui a Torá começa com <clears throat> a promessa de Hashem, dizendo para Moshe, no versículo 6 do capítulo 6, Lachem emor livnei Israel, <clears throat> ani Hashem, veotzeti etchem <clears throat> mitah hatziblot mitzrayim, eu sou Hashem, eu tirarei vocês du de Mitzrayim, vitzalti etchem abodatam y salvaré voséis, vegalti etchem y mire voséis, bizruan y tuyev shvatim gedolim, con brazo extendido, y en el versículo 6, Chivirakatchi etcheli leam, veiti lachem lelokim, vidatem ki ani Hashem amotzi etchem bitahat ziblot Mitzrayim. Y el cuarto termo de geula, veebeti etchem el haaretz asher nasatiti. Quiere decir, nos tenemos aquí. Ve'itzalti, ve beti. Son cuatro termos de Geulá <clears throat> que en relación a eso se fixa los cuatro copos. Na noite du ceder de Pesach, entonces de nuevo, Ve'otzeti etchem, Ve'galti etchem, tiraré vocês, eh? vou tirar vocês, Ve'galti, Drashon Geulá, redimir, Velacachti etchem limé, vou fazer de vocês um povo, isso na hora de a Torah. Vebeti etchem el aretz, e trarei vocês para a terra de Eretz Israel. Pergunta ora Jaime Akadosh, que Hashem fez aqui uma promessa, pois o Pasuk 6 começa com Lachen. Lachen é morle bene Israel. E diz a Midrash que quando diz Lachen, el ashon Shivua, que Hashem jurou Y realmente, pregunta Jada de Masón, entonces cabe pregunta pregunta, que no fue así? A tiró de Mitzrayim, Sí. ayer salvó a gente no egipto con grandes milagres, sí Levou elis como povo, Sí. Mas nosotros trouxe elis para la tierra de Israel. Todos aquellos que salieron de Mitzrayim a partir de 20 años faleceram en el desierto. ¿Y cada ese ese cuarto item? <clears throat> Na, no juramento, entre aspas, de Hashem. pergunta fortíssima do Rahim Makadosh. E ele responde o seguinte, ele diz assim, <clears throat> se a gente prestar atenção nos versículos, nos primeiros três itens, Veotzeti, Veitzalti, Velakarti, não tem condição nenhuma, certo? Ani Hashem, vou tirar vocês, vou salvar vocês com milagres, e vou pegar vocês como povo que é na hora de matar a Torá. Na sequência, antes da Torá dizer e vou trazer vocês para a terra de Israel, está escrito Vidatem ki ani Hashem Elokechem amotzi etchem mitachat mitzrayim. E vocês saberão que eu sou Hashem, <clears throat> que eu tirei de vocês de Mitzrayim e aí bebeti etchem el haaretz. Então diz o a Akadosh, aqui a Torá, Hashem colocou uma condição em esta quarta, este quarto item, esta quarta promessa. Qual é a condição? Vidatem Kiani Hashem. E por isso justamente este Vidatem Kiani Hashem está antes. E se o povo peca, como aconteceu no deserto, então eles não têm o mérito desta quarta Aftahá de Akadosh Baruch E por isto que justamente estes está no juramento, porém, a condição e a condição era Vidatem Kiani Hashem, que justamente por isso que a Torá colocou esta frase entre o terceiro e o quarto item da Geula. Resposta fantástica do Rahim Akadosh. Vamos para uma segunda, mais para frente. <clears throat> Antes da primeira praga, quando Moisés se encontra com Paró lá no, no rio Nilos, então <clears throat> diz o versículo 17 no capítulo 7. Com amar Hashem, assim diz Hashem, Moshe transmitindo para Faraó, Bezotedaki ane Hashem, aqui você saberá que eu sou Hashem, Ine anochim makebe mate asher biadi, eu vou bater agora com o bastão que tenho na minha mão, alamaim, sobre as águas, asher baior, e todas elas, nefhuledam, né, e todas elas vão se transformar em sangue. Veadaga asher baior tamut, e vai esse sangue, na sua essência, não apenas na cor, automaticamente todos os peixes morrerão e vai apodrecer a água e os egípcios não vão conseguir beber água do Ior, conclusão do passo 18. E por que justamente, diz o Arhaim Kadosh, porque aqui a Torá frisa a questão de e você saberá que eu sou Hashem. <clears throat> Explica o Arhaim Kadosh que isso está ligado diretamente com a questão que o rio Nilus era, o rio Nilo era o deus ou um dos deuses de Mitzrayim. Então justamente Hashem quis dizer para ele assim, <clears throat> eu batendo no seu Deus, o que você acha que é Deus, fazendo justiça, <clears throat> você vai perceber que esse seu Deus não é nada. Eu sou o verdadeiro Deus. Y justamente está escrito, no está escrito Elohim, está escrito Hashem, Yud Kevavke, que este nombre hace el sentido de Hayahove Vevie. Hashem es eh, que da que existió, existe y existirá. Y além eso, que Ulashon Havaya, que dice que este es un nombre de Hashem que da vida y da a, a <clears throat> a sequência de todo este mundo estar funcionando da maneira que funciona é Havaiá de Hashem, é a vontade de Hashem. E em qualquer momento Hashem pode mudar sua decisão e então muda sua natureza, como aconteceu justamente quando Moshe bate no Nilo. E por isso diz, Bezote daqui ani Hashem. Mais um item, ou mais uma explicação, diz Orahai Macau sobre esta questão, que ele quis mostrar para Paró qual é <clears throat> a grande piedade que Hashem tem em relação aos seres humanos, inclusive a ele. Porque Hashem tem piedade de sua criação e de seus peixes, e transformando, inclusive os peixes, transformando o rio Nilo em sangue e a morir os peixes. E para que Hashem fez tudo isso? Para você, para você tocar e fazer chuva e mandar o povo de Israel. Então imagina que se un Nieor, un río de tamanho, um Nilo, Hashem consegue transformar, conseguir, vai conseguir punir você, que você era para ou era anão, certo? Como conhecido no Midrash. Então, daqui a Hashem, que eu estou fazendo coisas para que você retorne e saia de sua teimosia e deixe o povo sair, o que não aconteceu. Mas por isso o versículo diz, daqui a Hashem. Shabbat Shalom.